благодать, но каждый по-своему ощущает. Понимаешь, как сказать... У меня нет такого запаса слов, я не могу выразить чувства, какие я ощущаю. Чувство праздника, такого праздника, которого по сравнению с Пасхой нет второго такого праздника. Я чувствую что такое возвышенное, понимаешь? И просто чувствую очень-очень хорошо. Даже приближаясь к храму, вот такое священнее же чувство, вот такой праздник. Невозможно вами писать, понимаешь? Хочется просто кричать, Господи, спасибо, то, что ты есть. Он везде, повсюду. От него никуда не деться, и он все понимает, все даже слышит, э, читает твои мысли. Да, для меня Бог это всегда. Вот это вот все прощающие, все э, вселенская любовь, она вот э, именно в э, праздник Пасхи пребывает. И нужно стараться ее в себе вот это вот, как сказать, удерживать и дарить. <laughs> Да надо почувствовать, наверное, что такое благодать. С небес спускается, чувствует, как объяснить так. Не могу объяснить. Ну, необъяснимое чувство. Ну что для тебя рай? Ну, там <clears throat> все есть. Там, может быть, чего-то нет? Или там абсолютно все есть, точно так же, как здесь? То есть, может быть, рай все-таки здесь, нет, там. Там где? Не знаю. Не знаешь? А хочешь узнать? Я тоже хочу узнать, но пока не знаю.